Welcome to my channel Halo semuanya, baik lagi sama gue Andrew di spoiler dan pembahasan Tower of God Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like setiap episode terbaru Tower of God-nya ya Dan pakai koin kalian juga ya chapter 503. Setelah kita diberitahu sedikit mengenai kekuatan yang disimbolkan dengan tiga taring yang dimiliki Ayah Yama, Lalu setelah kematiannya, sayangnya taring ini masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda-beda, yaitu Yasracha, Doom, dan Yama sendiri. Memang masih banyak para pembaca yang mengatakan bahwa Yama sebenarnya sudah lebih kuat dibandingkan Yasracha. Tapi kenyataannya, dari perkataan Doom sendiri, bahwa kekuatan Yama sekarang ini masih belum bisa menandingi kekuatan milik Yasracha. Oleh karena itu, demi mengalahkan Yasracha, yang katanya merupakan rival dari ras anjing. Doom pun sengaja memberikan salah satu taring yang diwarisi oleh ayahnya ini secara langsung kepada Yama, supaya Yama mendapatkan kekuatan yang lebih dan bisa sebanding dengan Seraca. Namun dalam proses pemberian taring ini, Doom takut proses ini akan gagal dan malah memakan jiwa Yama. Dikarenakan Doom berpikir Yama akan sulit menerima taring tersebut karena Yama bukanlah sepenuhnya berasal dari ras anjing. Tapi masalahnya nggak hanya itu aja. Walaupun nantinya Yama akan berhasil menerima kekuatan itu dan kembali dengan selamat, namun pertarungan Yama dengan Yasracha sebelumnya telah menghambat langkah Yama dalam permainan ini, sehingga akan sedikit mustahil kalau Yama bisa memenangkan permainan ini dengan arena yang dipenuhi oleh monster-monster di setiap langkahnya. Oleh karena itu, chapter ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi Yama yang masih dalam proses pemberian taring dari Doom. Sambil menunggu Yama yang sedang melalui proses ini, Doom saat itu sangat berharap tim Hokni yang sebelumnya telah membantu untuk mengembalikan Yasracha ke tempatnya, akan membantu Yama dan Doom kembali untuk menyelesaikan permainan ini. Nah, harapan Doom pun kayaknya dikabulin nih, karena panel pun berpindah ke dalam Cat Tower, tempat Hockney dan timnya berada. Setelah mereka berhasil menjalankan rencana pertama yang dibuat oleh Kun untuk membeli item bernama Forsaken Enemy dengan poin pertama mereka, yang sebelumnya mereka memiliki 100 poin. Karena item tersebut, poin mereka harus berkurang setengahnya menjadi 50 poin. Dan setelah itu, mereka harus menjalankan rencana kedua, yang katanya agak beresiko untuk kalah. Tapi di satu sisi, Doom pun sangat berharap mereka bisa membantu kembali sehingga Hockney saat ini sedang berusaha keras untuk menjalankan rencana yang kedua. Lalu dengan sebuah lantern atau lentera yang biasa dibawa, Hockney menggunakan alat itu untuk menarik perhatian dan memancing beberapa ikan yang ada di sana. Hal itu dilakukan Hockney untuk dapat mengumpulkan ikan-ikan itu dalam satu tempat. Namun sayangnya kepiting yang menjadi pengganggu dalam permainan mereka ini sadar akan apa yang mereka rencanakan. Sehingga kepiting itu berusaha untuk mengacaukan rencana Hockney dan merasa kalau dia tahu ikan apa yang sedang Hockney dan Rak incar. Tapi walaupun kepiting itu sudah tahu dan berhasil mengacaukan rencana Hokni untuk mengumpulkan ikan-ikan dalam satu tempat, Hokni tetap meminta Rak menjalankan rencananya dan tetap melempar tombaknya itu. Ternyata arah tombak yang dilempar oleh Rak ini bukanlah menuju ke tempat gerombolan ikan yang dikumpulkan tadi, melainkan tombak itu menuju ikan yang berada di belakang kepiting penjaga itu. Karena memang dari awal, Hokni sengaja memisahkan ikan yang mereka incar dengan ikan-ikan yang lain, sehingga kepiting itu tidak sadar dengan ikan yang mereka incar selama ini. Hal ini pun terulang beberapa kali, dan ikan yang mereka dapat sesuai dengan apa yang mereka mau, yaitu ikan berwarna merah dengan simbol segitiga di punggungnya. Ikan ini akan berefek terhadap harga dari koin segitiga, karena ikan yang berwarna merah akan menaikkan harga dari koin tersebut, sehingga koin berbentuk segitiga sekarang ini memiliki harga yang sangat tinggi. Setelah melihat kalau Hockney dan timnya hanya mengincar ikan yang sama berulang kali, untuk kedua kalinya, kepiting itu pun sekarang merasa kalau dia tahu apa yang Hockney rencanakan, dan dia menebak tujuan dari tim Hockney adalah untuk menaikkan harga koin segitiga yang telah dibeli oleh mereka. Jadi mereka bisa menjual koin itu kembali dan mendapatkan poin dengan harga yang tinggi. Lalu karena merasa jengkel dan dipermainkan oleh para regular, kepiting itu pun mulai marah. Dan karena mengira dia sudah bisa menebak semua rencana Hockney, dia pun mengeluarkan kemampuan spesialnya yang katanya sengaja ia sembunyikan dari awal. Ternyata kemampuan spesial yang dimiliki oleh kepiting ini merupakan kemampuan untuk mengeluarkan gelembung atau seperti bubble dari mulut kepiting raksasa itu. Lalu bubble itu akan mengincar dan mengurung ikan-ikan di sekitarnya, juga meledakkan mereka. Selain itu bubble yang dikeluarkan ini, ternyata mengincar ikan-ikan berwarna biru dengan simbol segitiga di punggungnya. Hal ini menyebabkan koin segitiga yang sudah dinaikkan harganya oleh tim Hockney kembali turun. Bahkan nilainya lebih kecil dari harga pertama. Kepiting itu pun sekarang merasa yakin dan berkata bahwa mereka telah melakukan hal yang sia-sia. Karena sekarang harga koin segitiga itu sudah sangat murah. Sehingga kepiting itu mengira rencana yang telah Hockney lakukan ini telah gagal. Tapi tentunya rencana yang Kun dan Hockney siapkan ini jelas bukan seperti itu dong. Sebelum meninggalkan timnya, Kun berkata bahwa dia berencana untuk menurunkan harga dari koin simbol itu. Karena memang dari awal, sebelumnya Kun sudah menyuruh Hockney untuk menyimpan sisa poin yang mereka miliki setelah membeli item Force Return Enemy. Dan sengaja tidak membelikan koin dengan simbol apapun, baik itu segitiga, kotak, atau lingkaran. Lalu setelah itu, ternyata Hockney juga sengaja membuat kepiting itu marah sehingga mengeluarkan kemampuan spesialnya karena sebelumnya Kun sudah yakin bahwa tidak mungkin kepiting itu mau memainkan permainan ini, yang jelas-jelas dapat menguntungkan tim dari Hockney. Kecuali ada sesuatu atau kemampuan yang dia telah sembunyikan. Oleh karena itu, Hockney membuat kepiting itu mengira bahwa mereka telah membeli koin dengan simbol segitiga, dan ingin menaiki harga dari koin itu. Sehingga saat kepiting itu marah karena merasa dipermainkan, kepiting itu akan melakukan hal sebaliknya untuk bisa mencegah kemenangan dari tim Hockney. Setelah koin segitiga itu pun menurun, Barulah diketahui bahwa ternyata mereka sengaja melakukan itu untuk bisa membeli koin segitiga dengan harga yang sangat murah. Dan karena itu, tim Wokni dapat membeli koin dengan simbol segitiga tersebut, dengan jumlah yang sangat banyak. Kira-kira mereka saat ini bisa mendapatkan 20 koin segitiga dengan poin yang mereka miliki sekarang. Memang ya, rencana Kun selalu nggak jauh-jauh dari memancing kemarahan musuhnya, dan menjadikan itu sebagai kelemahan mereka. Setelah mendapatkan 20 koin segitiga ini, Rak merasa bahwa rencana ini bisa berjalan dengan sempurna, karena tombak yang dilempar selalu mengenai sasarannya, Memang sih, kalau dibandingin sama Ilen, dia nggak ngelakuin apa-apa loh. Bahkan dialognya aja cuma titik-titik sepanjang chapter. Lalu dalam list item yang mereka bisa beli, terdapat satu item yang sangat bagus untuk bisa membantu Yama dalam kondisi ini. Item itu bernama Remove All Jails. Sesuai namanya, item ini akan berguna untuk menghilangkan semua kotak penjara monster yang ada di arena itu, kecuali kotak yang berisikan spesial boss. Tentunya item inilah yang bisa membantu Yama dalam arenanya, dan tim ini setuju untuk membeli item ini dengan menukarkan 8 koin berbentuk kotak dan menggunakan 10 koin segitiga. Sehingga seharusnya menyisakan 2 koin segitiga yang mereka miliki sekarang. Entah apa rencana mereka selanjutnya dengan sisa koin tersebut. Tapi yang pasti, item Remove All Gels ini telah dibeli mereka untuk membantu tim Yamah dan langsung digunakannya. Kondisi pun sekarang berubah ke tempat Yamah berada. Terlihat saat itu Yamah masih tidak sadarkan diri karena masih dalam proses penerimaan kekuatan taring yang diberikan oleh Doom. Tapi dalam proses ini, Yama ternyata sempat menerima vision atau penglihatan akan masa lalu dari ayah Yama. Lebih tepatnya ingatan dari ayah Yama. Dalam ingatan itu, Yama melihat sekumpulan ras anjing yang terlihat seperti sedang bersiap-siap untuk berperang. Dan di hadapan para ras anjing itu, terdapat seorang ras anjing yang menurut gua mirip sekali dengan Doom, yaitu ayah Yama sendiri. Lalu dari belakang ayah Yama, terdengar seseorang seperti memanggilnya Wang Wang, yang ternyata itu adalah sosok Yasracha. Tunggu dulu nih guys, ini beneran, nama ayah Yama Wang Wang. Apa sih, nggak punya referensi lain untuk namain karakter baru ya? Berarti kalau gitu nama panjang ayah Yama, by Lord Wang Wang dong ya? Beneran dah, nama ini nggak cocok banget buat pemimpin dari ras anjing. Awalnya memang gue rada bingung sama penyebutan nama ini, karena kata Wang yang digunakan dalam nama Ayah Yama sama seperti nama Wang yang digunakan untuk nama Wang Nanja. Bisa jadi Wang ini memiliki arti sebagai raja, raja dari ras anjing. Tapi gue mencari beberapa info dari forum lain. Kalau nama Wang ini bisa juga diambil karena menyerupai suara anjing di Korea sana. Penyebutan nama Ayayama ini juga sama seperti ras anjing yang bernama Dengdeng. Kembali lagi ke ingatan Ayayama. Setelah panggilan dari Yasraca tadi, Yasraca terlihat memiliki penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Pokoknya penampilan Yasraca kali ini kelihatan cukup banget deh. Yasracha berkata bahwa ras anjing yang telah dicuci otaknya dan yang dikendalikan oleh keluarga Lopobia akan datang. Yasracha meminta kepada ayah Yamah untuk merubah pikirannya dan bekerja sama. Karena satu-satunya orang yang bisa mengembalikan ras anjing menjadi normal hanya ayah Yamah sendiri. Lalu sayangnya, pembicaraan itu pun terputus karena Yamah mulai kembali sadar dari tidurnya setelah proses penerimaan taring dari Doom. Nah, sepertinya cerita yang diberitahu Doom beberapa episode yang lalu masih kurang jelas ya karena kalau kita lihat, dari pembicaraan Yasraca dan penampilannya, sepertinya Yasraca merupakan kaki tangan atau anak buah dari Ayayama. Dari perkataannya pun, Yasraca meminta Ayayama secara baik-baik untuk bekerja sama. Kalau menurut gue nih ya, sepertinya ingatan yang Yama dapat ini merupakan ingatan saat Ayayama akan berperang dengan keluarga Lopobia. Dan Yasraca pun di sini terlihat seperti sedang membujuk Ayayama untuk menyerah dan bekerja sama dengan keluarga Lopobia, supaya ras anjing bisa terselamatkan. Tapi sepertinya saat itu Ayayama menolaknya, karena seperti yang Yastasya bilang, Ayayama itu memiliki sifat yang keras kepala. Entah prediksi gue ini benar atau enggak, tapi gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat sendiri? Kalau ada, kalian bisa komentar di bawah ya. Setelah berhasil menerima satu tambahan taring dari Doom, Yama pun terbangun dengan kondisi arena yang sudah kosong. Karena kotak penjara monster yang ada di sana, beberapa sudah hilang setelah Hokni menggunakan item bernama Remove Gel tadi. Doom pun yang melihat Yama saat itu, mengkhawatirkan dan menanyakan kondisi Yama setelah mendapatkan satu tambahan taring dari dirinya. Namun sifat sombong Yama pun ternyata nggak berubah guys. Walaupun habis dikalahkan dan dipermalukan oleh Yasracha dua kali, Yama malah menyombongkan dirinya yang sekarang lebih kuat dan memamerkan serangannya di depan Doom. Karena Yama yakin Doom tidak akan bisa sekuat Yama lagi. Dan Yama sendiri sekarang merasa percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Yasracha kali ini. Kira-kira pertarungan ketiga mereka bakal kayak gimana ya? Apakah bakal bosenin lagi atau enggak? Tapi tampaknya dari sebuah layar atau monitor, Yasracha sudah melihat apa yang dilakukan Yama dan Doom saat ini. Namun kali ini akhirnya tidak ada lagi senyuman di wajah Yasracha, Karena kali ini, Yasracha terlihat bete banget dan sedikit khawatir. Setelah itu pun, cerita pada chapter ini diakhiri dengan MC kita yang lagi sibuk-sibuknya sendiri menunggu kedatangan White. Karena saat ini sudah waktunya White untuk melakukan teleport ke tempat Bam berada. Tapi sebelum melakukan teleport, White sempat berbicara kepada seseorang yang gue juga nggak tahu itu siapa. Banyak yang bilang kalau itu kemungkinan Abelda. Karena dalam percakapan ini, White hanya bertanya, kenapa dari awal kejadian ini, dia hanya terdiam dan tidak berbicara apa-apa. Apalagi setelah melihat apa yang dilakukan White saat ini. Dan White bertanya kepada orang itu, apa yang direncanakan sebenarnya. Nah, ini dia nih, yang membuat gue berpikir kalau kemungkinan besar, memang White sedang berbicara dengan salah satu roh yang ada di tubuhnya. Entah itu Abelda atau siapapun lah ya. Dan chapter ini pun diakhiri dengan White yang akan berteleport ke tempat Bam berada, itu aja kira-kira spoiler dari chapter ini guys. Dan setidaknya chapter ini kita akhirnya tahu penampilan dan nama dari Ayayama, yaitu Bailord Wang Wang. Tapi di webtoon Indonesia sendiri, nama Ayayama kemungkinan masih bisa diganti, tergantung yang menerjemahkannya. Oh ya, sebelum itu gue mau nanya, kira-kira kalian lebih penasaran sama cerita yang mana? White versus Bam atau Yama versus Yasracha? Tapi feeling gue sih, minggu depan Sio akan memberikan kita cerita dari Kalavan, Ya, kita tunggu aja bagaimana keseruan dari cerita minggu depan nanti. Oke, segitu dulu video kali ini. Tapi jangan lupa untuk tetap pakai koin kalian di webtoonnya ya, dan like setiap episode terbarunya juga. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.